那就再来谈什么？谈那个叫做 annotation，哦 a n n o t a t i o n 那 annotation 呢？它就是在这个 annotation 这个 project 下面，哦。呃，第一个 demo 呢，就是在讲就是我们一些 j v 里面基本的，哦，基本的一个 n n o t a t i o n 好。第我们介绍就是一个 override。 好，override 就是意思就是说，如果 super class 有这个 method 的话，哦，我我定义我定义这个这个 override 这个这这个这个标记，这个这个 annotation 在在这个地方的时候呢，就表示说这个方法必定是要实做 super class 的 method 啊，如果没有的话呢，它就会有错误。好，那我在这个地方，我就把这 class 两个 class 都写在一起。 然后第一个 class 叫做 Override Annotation，好，然后呢，它的它的子类别叫做 Subclass，然后它会继承这个 Override Annotation，好，那你看，如果说呃，这个这个像这这个地方呃，Override Annotation 它有一个 Hello 的方法嘛，哈，所以呢，这个 Override 如果标记在这个地方，好，就没有问题。但是呢，Superclass 有没有 Hello Too？ 如果说它没有的话，我把这个 override 这个标记放在这边，它就会错，哦，就会错说，哦，这个是 super class 没有的，那也不用 override，哦，它会就会就会就会有一个那个呃 compile time，就是在它编译的时候就就会跟就会有一个错误出现，哦，所以呢，把它拉掉。然后呢，第二个就是介绍就是 deprecated。 deprecate 就是，如果说我我的城市，哦，它不是应该说这个这个方法啦，哦。如果说我在比如说第一版有用到，可是第二版哦的或第三版的时候，我可能要用另外一种所谓的 API，就是我给提供给人家的的功能跟那个界面，哦，我要我要变更的时候呢，或者说我已经变更了，我就我但是呢又又要相容以前的城市。 那我就要跟什么？跟我的使用者讲，说这个已经不建议使用了哦，哦，然后呢，请使用哦什么什么什么什么另外一种方法。那在那个 J D J D K 呃一点四，就是 J D K 五之前的话，我们用的都是用这种叫做呃五那个叫做什么注解，好用注解来表示。 哦，在 J 然后呢，在 JDK 一点五之后呢，哦，就是可以用 annotation 哦，变就是标注在这个层跟城市码标注在一起，哦，deprecate 哦，所以这个是这个是那个呃 J JBA 里面哈 J JDK 里面 Java Java 里面 default 的一个 annotation 哦，那可不可以自己定义？ 当然是可以啊，好，所以我们在构第二个范例，呃，我们在这边定义哦一个 annotation，叫做 amazing notation，好，那 notation，我说诶，notation 有没有它的 notation？好，而 metadata 有没有它的 metadata？好，所以呢，在定义这个 annotation 的时候呢，它上面有三个 notation，好，就是啊叫做呃。 呃，retention policy，好，reten retention policy 就是说，这个 annotation 它要 keep 要不要 keep 在在 class 档里面，好，比如说呃 source 那个 retention policy 呢，source 的意思就是说，如果编译器处理完啊 annotation 的资讯之后，就就就结束了。 那 class 呢，就是编译器如果啊会将那个什么 annotation 存在 class 档里面，好，就是它就跟着 class 到处跑，哦，啊这个 source 就嗯可以 class 处理完之后就就结束了，我就没有了。然后 class 呢，它就把这 annotation 放在 class 里面，预设是这样子。然后呢 runtime runtime 就是它把这 annotation 放在 class 档里面，然后可以由 v n 再读读读进来，好看要怎么去处理。 所以 annotation 的 annotation 就是，哦，这边举个例子就是 retention，好 retention，那 retention 我们用 parallel 机先设定是 runtime，好，我们来可以测试看看，哦，去读取这个啊 annotation，好，哦，那所以 public，然后呢一个小老鼠 interface，好 amazing notation，然后还给它它的界面，好，这样就可以了，它自己就会产生这个 notation 的。 那个叫做属性来跟它的方法，好，然后呢，我们看，好，我们就是呃，就是在这个 note sample 里面，哦，把这个 notation 加进来，我们看自己定义的嘛，哦，小老鼠 m z i n g notation，然后呢，我们是不是定义一个 id，然后跟一个 name，哦，一个 id 跟一个 name，把这个这个资料呢塞进去。 然后呢，说，哎，这个 sample 的这个呃 hello hello，哦，有定义一个 n o t a t i o n 好，好，然后怎么去去抓到这里面的资料呢？就是在 main，呃，在这个 annotation demo 里面，好，来，我们先把它 run 一下，好，先把它 run 一下。 An d annotation is found，然后 ID 呢有抓到哦，name not not s a m p l e 哦，然后呢 class name 是 amazing sample annotation，amazing notation，哦，哦，怎么去抓去跑出来的呢？就是在这边，哦，not simple 这 class，啊，就是呃，我我们一样就是。 呃，刚才我们是用 classful 念嘛，哦，然后呢，我们可以用这个 class，就是我们刚才那个 n o t e sample 点 class，哦，它就会取得这个 class，好，然后取得这个 class 的物件，哈，class 的物件，好，然后呢，我们去 get 它的 m e s s e 好、哦，就取得这个 m e s s e d 的物件，哦，哦，这样讲应该开始比较清楚一点了，哦 m e s s e d 的物件，好，然后呢，用这个 m t s s e 呢去 is annotation present 哦，然后呢，把这个 amazing notation 的这个 class 丢进去，好，如果说 true 的话，它就做什么事情呢？它就说这个 annotation is found 好，因为我们刚才把这个 annotation 放到就是定义是那个 represent 呃 retention 那边就是 runtime 嘛，哦，所以 runtime 就可以去抓这个 notation，然后呢再去 make this message 好，这个 message 去 get。 那个 annotation 去把这个 method 把它取出来，哦，这样子就可以了，它就取到它的 ID 跟 name。啊，如果没有的话，就是 n f l l 好，然后呢，method 下面就是 get annotation，annotations。然后呢，它里面如果说要是没有 annotation，它就会就就会把它列印出来。 所以这个是我们自定义的一个 notation。不知道说大家有没有什么问题？